dic Allan, tinc 26 anys, em van ingressar farà dues setmanes a l'hospital aquí a Germans Trias i em sento millor, però realment, hòstia, cansa eh, això, sembla que no, però cansa. Vaig anar a fer un test perquè teníem un amic que es trobava malament, la meva amiga es trobava bé, i va donar positiu, jo em trobava malament, vaig donar negatiu, es van confinar i ella es va recuperar i a mi se'm va passar al, al pulmó. Jo estant aquí he estat pensant i reflexionant bastant, clar. Està molt bé que tu passis bé i que vulguis fer la teva vida, però que has d'anar amb cuidado. O sigui, la precaució és important perquè és veritat que hi hagi... Que bueno, que això està així, està passant. Jo m'he trobat aquí Y no me esperaba tampoco tampoco un aquí.